Сука, сука, сука, блядь, сука, сука, сука, блядь, сука, сука, сука, блядь, сука, сука, сука, блядь, сука, сука, сука, блядь, сука, сука, сука, блядь, сука, сука, сука, блядь, сука, сука, сука, блядь.